show. Добрый вечер, э, добро пожаловать на прямой эфир Инстаграма. Меня зовут Гуля, и я рада приветствовать вас. И сегодня мы будем дальше продолжать разговаривать о, о некоторых инструментах, э, которые я бы хотела показать вам э, наглядно, как это использовать для любого человека, у которого есть жилище, есть желание очистить воспоминания. В предыдущем эфире я вам рассказывала о том, что а, хопонопона не о том, чтобы накладывать какую-то другую информацию по поверх а, мертвой старой застаревшей памяти. А, это не установка, которая позволяет а, что-то там перезаписать и так далее. Здесь идет о полном тотальном очищении, то есть убирание полностью информации. Если у вас хронические а, постоянно возникает какое-то заболевание, а, лучше уж до конца его стереть, убрать в подсознание, вместо того, чтобы а, работать с симптомами, которые у вас есть. Да? И, например, если вы постоянно мучаетесь деньгами, то лучше окончательно их убрать внутри, в подсознании, вместо того, чтобы бегать и соображать, как же мне заработать денег. Поэтому у нас есть а, сподручные инструменты Хоупонопона, которые достаточно хорошо работают и помогают вам каждый день делать это очень даже непринужденно. А, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что синяя солнечная вода а, – это тот инструмент, который можно употреблять, а, пить каждый, каждый раз, когда вы хотите. Да? И как же, многие спрашивают, как же мне чиститься, например, на работе, если я постоянно занят? Ну, очень просто. Принесли синюю солнечную воду, капельку добавили, например, нет у вас синей солнечной воды, да? на работе или там из кулера берете, вот вам и синяя солнечная вода, вы пьете ее и разговариваете. Можно разговаривать, вы видите, я сейчас вам рассказываю что-то, да, и одновременно пью. Таким образом, э, стирается с меня, стирается с вас. Я очень рада, что вы мне даете эту возможность. Смотрите, вот что можно сделать еще синей солнечной водой. И не просто так я сегодня вас пригласила в блок, где у меня проходят все э, стирки, уборки и так далее. Потому что э, в каждом доме это есть, и вы запросто можете использовать эту возможность э, в очищении каждый день, как говорится. Итак, например, вы решили а, постирать, например, мне это нужно постирать, открываем стиральную в машину, закладываем, да. Все, что нужно сделать, это налить капелюшечку немного и закрываем машину, запускаем, э, запускаем стирку. Таким образом, э, э, вся наша одежда, которую мы носим каждый день, она а, набирает на себя очень много Э, энергии. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему мы после э, какого-то количества времени э, ношения одежды мы хотим ее снять? Даже если это было 3-4 часа, да, не целый день, все равно нам хочется ее снять. Почему? Потому что как раз Э, одежда у нас как щит, она забирает на себя все эти воспоминания, и нам становится тяжело. Это не потому, что вы вспотели, это не потому, что вы э, просто любите чистоту и так далее, просто вы чувствуете энергию, вот этого вот э, натягивание на себя. Поэтому даже если вы, ну, например, в лужу не упали и на себя ничего не пролили в течение дня, все равно вы эту одежду стираете. И Хляк Алхюлен говорит, вы стираете не одежду, вы стираете воспоминания. И вот таким образом э, идет полное обнуление вашей э, одежды, даже если вы добавили самую капельку, самую маленькую частичку. Поэтому запросто это можно применять. Дальше, несмотря на то, что я говорила много-много раз, где можно приобрести и так далее, я говорила про дорожную про дорожную бутылку, все равно 30 вопросов после эфира. Эти дорожные бутылки а, у нас есть в магазине, можете туда пройти, и давайте больше не будем возвращаться к этому вопросу. А, другой вопрос, который поступил после эфира, это а, я из Санкт-Петербурга, у нас нету солнца, и достаточно тяжело сделать синюю солнечную воду. А что можно сделать в этом а, случае? В этом случае можно использовать лампочку. К сожалению, у меня оказалось, что а, нет в доме, я не нашла в доме у себя такой лампочки, потому что я больше использую, использую прямые солнечные лучи, но я нашла лампочку, которую не нужно использовать. Лампочка, которую можно использовать для того, чтобы делать процесс солнечной воды, заряжать сильную солнечную воду. Должна быть простая вот такая, но... Это LED лампа, э, она нам не подходит. Вам нужна простая лампочка Ильича обыкновенная, самая обыкновенная, которые, они самые дешевые и так далее. Если у вас весь свет, как у меня в доме, вот в LED формате, то вам просто нужно купить обыкновенную. Поскольку я не использую лампочку для производства синей солнечной воды, мне она не нужна, поэтому у меня солнце, где, где я живу, предостаточно, поэтому я использую синюю солнечную воду, а, заряжая ее в, а, под а, с прямыми солнечными лучами. Дальше. Если вы все-таки, ну вот, замотались, забежались и так далее, и у вас э, совершенно ну, забывается, да, когда вы закладываете в стирку э, свое белье э, для, для, для того, чтобы стирать информацию с, э, с, ваш, с вашей одежды, э, можно сделать еще проще. Этот э, способ подсказал мне доктор Халякова Хюлен. Э, а, у меня, например, такой вот жидкий порошок. Если у вас не жидкий порошок, тот же, тот же принцип, да. Все, что я делаю, это я открываю этот э, порошочек, заливаю туда синей солнечной воды и вуаля! А, информация, которая поступает через капельки, она начинает распространяться на всю емкость. Поэтому здесь, если есть даже какие-то примеси нехорошие, или, например, какие-то воспоминания застряли от людей, которые производили это, да, или разрабатывали формулу э, этого продукта и так далее, все это нейтрализуется. Потому что обычно продукт берет информацию того человека, который производил, да, вот для того, чтобы этого не было, пожалуйста, вперед. Вот вам еще один способ использования синей солнечной воды. Это здорово. А, для тех, кто совершенно... А, вот еще, знаете, какой вопрос был? Можно ли синюю солнечную воду переливать в обыкновенную а, бутылку? в обыкновенную пластиковую бутылку. Ну вот как раз вот этот пример. Это э, у меня специально пластиковая бутылка э, с, э, с кормом для орхидей. Поэтому я взяла синюю солнечную воду, налила ее сюда, добавила немножко еды для орхидей, то есть э, э, для укрепления корней и так далее. Вот, пожалуйста можно ее хранить. Да, по поводу хранения. Храните столько, сколько хотите. На самом деле, вот у меня совсем долго это не хранится, потому что у меня все время наливается, переливается, делается, переделывается и так далее. То есть э, я даже вот, э, как бы, если меня спросить, сколько я храню эту бутылку синей солнечной водой, я не знаю, потому что особо сильно не обращала на это внимания, поэтому просто налили, используйте и пошли дальше. То есть сделайте это все намного проще, чем кажется, что «О, это процесс такой тяжелый» и так далее. Он легкий, надо просто делать, использовать, пить и так далее. Вот опять я беру синюю солнечную воду, пью. У меня здесь помощник бегает с мышкой, играет, поэтому такие звуки. Иду, к сожалению, отключить я его не могу. еще можно делать э, синей солнечной водой. Наоборот, например, синей воды нет, э, солнца нет и так далее. Э, очень хороший э, пример для меня э, был э, доктор Ихля Колхюлен, и э, как-то он с нами поделился о том, что э, если вообще ничего нет под рукой, очень можно хорошо использовать вот этот инструмент. Сейчас я его покажу. У меня вот, <clears throat> к сожалению, нет его прямой такой как бы в другой форме, кроме как уже в использовании. Это Сипорт. Вот я вижу, что он у вас отзеркаливает, по-моему, да? Сипорт, вот я его показываю со своего кошелька, потому что этот Сипорт и еще один инструмент у меня живут в этом э, кошельке, но Смотрите, сиппорт это не просто выглядит э, физически, это как наклейка, но на самом деле это очень мощный инструмент, э, и наша логика особо, если начинаешь думать наклейка или инструмент, наша логика начинает путаться, потому что как так наклейка может быть э, такой классной? Вот, на самом деле, если вообще ничего нет, то все, что нужно сделать, приобрести одну наклейку. И как сделать синюю солнечную воду во всем доме? Очень просто. Берете эту наклейку, наклеиваете ее на то место в доме, куда поступает, ну, например, в квартире, да, найдите трубу, через которую поступа, поступает вода именно в вашу квартиру. И все, вуаля, вся вода становится синей, солнечной во всем доме. Хорошая идея, хорошая, потому что я это использую, у меня где-то что-то там заклеено, и еще я так делаю, когда, например, еду а, на семинар и в какой-то гостинице, ну, бывает, что мне мне очень хочется, чтобы это было, да, и нередко я оставляю где-то там под трубами. Я не знаю, как бы, э, насколько <laughs> они там остаются после того, как я уезжаю из гостиницы, но, по крайней мере, э, сипорт, он как раз наклеен э, в одном номере. Пусть, потому что я хочу, чтобы после меня тоже все оставалось чисто. Вот, поэтому в таком режиме тоже можно использовать э, Вот. А, что еще? А другие способы того, что а, чтобы стирались как, э, инфор, информация, а это очень важно, потому что если вы а, приобретаете что-то, особенно, например, если вы любите антиквариат, приносите в дом и так далее, все эти предметы лучше сразу же, или даже новые вещи, да, допустим, там диван купили и так далее, вот. Все это лучше обрабатывать синей солнечной водой. Лучший способ, конечно, это, э, ну, как самое легкое, да, вы же не помоете весь диван новый, например, э, синей водичкой, да, просто используйте это в, в виде опрыс, опрыскивания, да, вот в таком э, виде. Потом, а, что можно делать синей солнечной водой? А, чистить помещение. И вы заметите, особенно вот когда к нам в гости все приходят, да, от нас гости не хотят никогда уходить в хорошем плане, потому что а, им нравится. Они все, все говорят, как даже если они друг друга не знают, наши гости, а, когда они приходят к нам в дом, они видят, что а, энергия такая, очень такая, скажем, а, приглашающее и очень расслабляющее и так далее. То есть человек очень хорошо у нас дома. Вот. А один из способов, который я использую для того, чтобы это творить, создавать, а, конечно, без умысла, да, а, это как раз я использую синюю солнечную воду, а, раз опрыскивать. Я, например, делаю это раз в неделю, почему-то у меня больше не получается, но, например, если я работаю в офисе, в офисе я это делаю, э, стараюсь делать это каждый день для того, чтобы я начала с нуля, то есть вся информация, которая была с вечера, например, чтобы она стиралась, и дальше я уже двигалась э, э, с, чистым, э, с чистыми помыслами, с чистой головой и так далее. Вроде бы я вам, видите, уже второй эфир рассказываю о физических инструментах, потому что о ментальных инструментах а, достаточно тяжело говорить, поэтому начнем мы с ментальных, ой, с, физических, а дальше я буду потихонечку передвигаться в, в в какие-то ментальные инструменты, которые будут вам интересны. Э, подписывайтесь э, это, это бесплатно, и э, смотрите, комментируйте и так далее, потому что по вашим вопросам я составляю следующий эфир, для того, чтобы вам было все понятно, все разжевано. И запомните, не ждите не ждите никогда, когда изменится жизнь, или э, э, не живите своими мечтами, живите тем, чтобы очищать прямо сейчас все деструктивные программы, которые мешают вам э, прийти к своей мечте, прийти к своей жизни, успокоиться и э, сделать все так, чтобы было согласно Создателю. Прощаюсь с вами, э, хорошего вечера и до следующего эфира. cool your TV show.